millal võtan omaks reeglid, mille järgi elumängu nüüd loon ma endal, millal saavad meie peeglid meie vanematega nii sarnaseks. kasvame me suureks. millal unustame mängud ja liivakasti, oo millal vajuvad me juured nii sügavale maasse, et me ei mäleta, kuidas mängiti luurekas. suuremaks mängust sai töö. millal ilma mured, millal kaotame me enda. millal minevik sai pelgu paigaks praegusele? millal unustame võtta maailma kui meile antud kinki, mis seal ei korda? siis mäletada mängimist ka suurena. ja kui kõik on ununenud, küll siis tõde leiab end, leiab üles sinu seest mälestused kauged need, mängulaulud ammu sees. ja siis mängime luurekat. ja me vann võib olla purjekas. ja siis